suka watsar da rabin rabin suka je suka watsa a cikin teku kawai sai gashi Allah hada shi da Allah hada shi ce me yasa kai wannan wasiyar ga ɗan kai ce wallahi Allah tsoron haduwa kai ne kawai sai Allah shi to shi ka saboda me shi dama Allah abin da yake so ka san shi mahalicinka ne kuma ka tsuwa shi to kago da duka rahama Allah kan kai mutum aljanna insha Allah to yanzu sai mu tashi inda za mu tashi kowa dai ga gurin ko mm. wa an wuka ana mazo daga gare shi